حسن و جمالت خیال مانده است شوری نگات بسای جانم بگیر دستم مستم مست جمالت شدم خستم بستم دل پنگاهت ها تو کبوتر یا که Should